I party, party, party, Моя смотрит в окно Прокуренных Прекрасно, прокуренный в хлам, допито зерно, а я догораю, догораю без тебя, а я умираю, без огня, вечную Bravo.